Fasa pertama mengenalinya Ku rasa dia paling sempurna Ada di kala ku pandang dia Adakah dirinya hatinya sudah berpunya Ada kala ku toleh pusing ke kiri Bijak jadi dia pandang aku dan toleransi Tak sanggup juga dia tiada di sisi Sanggupkah dia menemani hingga akhir nanti Bila waktu tanpa dia di depan mataku Ibarat diriku rasa sungguh sangat sayu Bisakah bolehkah kau ku, Agar dapat kau teman diriku di hujung waktu Dan bila di saat perasa kesepian Saat aku jatuh pelumuran kritikan Saat juga bila terima hentakan Aku harap jangan kau meninggalkan Energi terbina bila kamu tiada Bata fanfana di fasa pertama Akan aku bina mahligan republik cinta Agar di benak kita bahagia ya Peringkat tujuh fasa lalu kedua Lebih rapat ku mengenalinya Aku ingin hidup bersamanya Sudi supaya ku sanggup terimanya dan bila aku termimpi, bermimpi Rasakan dia juga rindu diri ini Kalbu sembah tertanam, ku selami Harap bila aku jatuh kau mati Kau jatuh sanggup, aku jadi lorazepam Satapan suapan tu bersemayam Sepatu tanggal masuk dan beri salam Tengku tegak gerbang takkan bisa karam. Renjesan perdana setitik akan berputik Coretan gambaran dirimu akan kulihat Masa rentasan waktu tiba akan kurisik Hidup bersama gembira tujuh akhir hayat Tujuh akhir hayat, yo

Tapi pabrik cinta akan dibenak Kita bahagia Elegi Elegi terbina bila kamu tiada